Je vous prie d'accueillir Léna, s'il vous plaît. My heart is on fire, my strength is vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel wave of tears. like an of keep slipping on Merci beaucoup, trop cool.